Budynek dobu opieki społecznej sióstr zakonnych na ulicy Objazdowej we Wrocławiu Wygląda on mniej więcej tak Filmuję 21 września 2012 roku